Je suis le président du conseil communal de la jeunesse de Tukutunan au Bénin. Notre situation, nous, jeunes de Tukutunan, est déplorable et donne à réfléchir. Elle est caractérisée par les difficultés de scolarisation et d'accès à l'information à travers l'Internet, le sous-emploi, l'alcoolisme, l'absence des espaces de loisirs, de culture, les intrigues politiciennes la non-implication de la jeunesse dans les instances de décision. Cette situation est devenue préoccupante pour certains jeunes engagés et organisés dont je fais partie. Nous avons décidé, entre responsables de mouvements et associations, de nous mettre ensemble pour mutualiser nos efforts pour une prise de conscience de la jeunesse, de son rôle d'acteur de développement d'où l'installation d'un conseil communal de la jeunesse de Tokuntuna qui servira de cadre propice à des actions entre jeunes, gage d'une réussite collective, facteur de développement. Nous menons des actions concrètes comme les sensibilisations sur la santé sexuelle et de reproduction, les droits des enfants et des jeunes, le leadership et l'affirmation de soi. Nous organisons également les campagnes de salubrité, les reboisements, les journées récréatives de divertissement, les visites d'échange. L'objectif est de contribuer à l'épanouissement de la jeunesse et au développement harmonieux de la commune. Avec l'appui de nos amis de Merelbeck, nous comptons proposer des projets innovants et capables de mobiliser des jeunes afin de progresser ensemble avec une vision favorisant la prise en compte de leurs besoins. Les défis sont énormes. L'aide de bonne volonté ne sera pas de trop pour les relever. Nous comptons sur vous. Vive la jeunesse de Tukuntuna.